sinistre, on reste de l'hémicycle Les c'est la peur, moi ça me fout les hauts de cœur. Je pense qu'elle nous piller le gouvernement. Le gouvernement. Le gouvernement. Le gouvernement. Ni de s'indigner, on préfère s'incliner. Peuple sous abonnance plus on bosse, moins on pense. Afrique, en Afrique, vaccin contre les corrompus, faire vivre les déchus, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement. ton mère passe le doigt, et du monde se la cavalinque, et les cours l'honnêteté